Procés de treball. Helena i Lluís seleccionen titulars i els escriuen a la web. Això Llavors, ens ha d'explicar com va. Això ens no, explicarà el com? David. A la web. Ells dos seleccionen i escriuen... I l'enxufen un minut tu, a minut. Exacte, i tu i jo, des del Fem Safreig, copiem els textos i els llancem. Tu al Twitter i jo pel projector. Vale. No sou molt llargs, que ens protegeu, eh? Vale. El Jesús especialment, però a mi també. Hi ha eh? streamings? Vale. Hòstia, clar, intentem fer ho en, en imatge, no el text. 140 ah. caràcters. Llavors, doncs jo he portat les paperetes que vam fer pel dia de la presentació, del de vull subscriure'm, col·laborar... Això vam muntar una taula. Podem, eh? fer, una taula fora. Ara, mira, quan portàvem més o menys dos anys, una mica menys de dos anys amb el Fem Safreig, se'ns va plantejar la possibilitat de portar la revista l'OM. En aquell moment eh, ho vam estar meditant bastant, vam estar uns quants mesos parlant, a veure si ho fèiem o no ho fèiem, i, i finalment vam decidir que sí, perquè d'una banda tampoc passa cada dia que també algú i et diu Eh, vols portar una revista, té mm, gairebé 500 subscriptors, està eh, tot engegat, té publicitat, té absolutament tot, és, és rendible ella mateixa econòmicament i l'únic que passa és que no hi ha relleu generacional.